如果你在日常生活中常常也觉得很有些公众服务不太好用，经常会觉得政府做的东西真的很丑，你真的看不下去的话，你也可以自己来改善这件事情。因为它是远端工作嘛，时间自由，而且自己可以分配说，就是自己在多少时间内要完成。可以看到唐凤本人近距离脑波控制的感觉是什么。 三个人会一起，然后一个两个月会做两个专案，发网络问卷，然后去找受访者，让他们实际操作那个系统，然后去观察改善的地方，那我们就会把它挑出来，然后去做 prototype。过程中其实采血是有点像设计思考这种迭代的方式，不断的在推进，同时也在往前就是修正这个模型。因为我们刚好那时候做登山的相关的系统。行政院后来要也确实要做这个。 呃，登山一站式入口网可以把我们那时候想的一些概念真的融入进去。最后看到那个东西真的 Google 得到，然后真的大家可以去用，有一种哦的感觉，能够参与其中，然后让就是政府跟青年距离可以拉近，觉得很幸运，然后也很有成就感。嗯。青年学生体检政府网站数位服务专案即日起开放报名哦！万事万物都有缺口，缺口就是光的入口。 欢迎具有设计专长和资讯专长的你，一起来加入我们光的行列。